Zdravím tě diváku, já jsem Freddy a nevypínej tohle video jen proto, že slyšíš jiný hlas. Dneska si totiž ukážeme hru. Hru, která by se ti dost možná mohla líbit. Mimochodem, nikomu to neříkej, ale můj kanál je v popisku, takže se po videu nezapomeň podívat. Hra, o které se dnes budeme bavit, je svým způsobem dost originální. Zaobírá se válkou, což rozhodně originální není, ta originalita spočívá v tom, z jakého úhlu pohledu se jí zaobírá. Ve většině válečných her od malých indie titulů až po obry typu Call of Duty hrajeme za vojáka. Ale tady tomu tak není. Tady se totiž vžijeme do role civilistů. Do role obyčejných lidí jako jsem třeba já nebo ty. Pro ty z vás, kteří neumí číst, mluvím o hře This War of Mine, která vyšla v listopadu roku 2014 a sklidila neuvěřitelný úspěch. Jde o survival se zajímavým příběhem, ve kterém budete mít na starost tři vystrašené a hladové přeživší, kterým do života vstoupila válka. Budete se starat, aby měli co jíst, pít, kde spát, kam chodit na záchod a o spoustu dalších věcí. V tomhle ohledu se hra dost podobá The Sims, jenže Simíkům nepadají každý druhý den na hlavu bomby. Hrajete ve dne i v noci. Ve dne stavíte nábytek, vaříte nebo třeba proskoumáváte další místnosti domu, ve kterém žijete. V noci se vydáváte na nebezpečné výpravy do okolí. Hledáte nebo spíše kradete jídlo a různé materiály. A stejně tak, jako můžete hledat materiály vy, můžou je hledat i jiní přeživší. A tak se klidně může stát, že se jednoho krásného rána vrátíte domů a budete bez jídla. Užijete si i několik morálních dilemat. Okradete starý pár, abyste nasytili hladové krky svých svěřenců, nebo půjdete radši o dům dál. Přepadnete nevinné sousedy, abyste za jejich šperky nakoupili dříví na otop? Pomůžete hladovějícímu pocestnému? Všechny tyto volby mají samozřejmě následky. Hru si můžete koupit na Steamu za 19 euro, nebo 513 korun. A to by bylo vše pro tohle video. Pokud se vám líbilo a chcete víc videí tohoto typu, nezapomeňte zanechat like, případně odběr. A jak jsem již říkal, můj kanál máte v popisku, takže se nezapomeňte podívat. Já se s vámi prozatím loučím, takže se mějte krásně a zdarec lidi.